Ah, me deixa sair daqui! Me deixa sair daqui! E é pra essa grade pro P. E vou descobrir que me prendeu. Ó, oh, tira daqui! Ah. Oh. hug? Ah, esse cara vai pegar. Deixa eu quebrar essa grade aqui. Oh, oh, quebra, quebra. Tá quase lá. Vou quebrar. Ah. Mesmo maldito cientista que acreditar. Ah. Eu a mini-hug. Ah, se dane-se. Deixa eu começar essa carne. Não, ele vai pagar. Por que ele tá chamado mini-hug? Calma aí, eu tô sentindo. Uau, que é isso? Ela tá pulando muito alto. Com certeza eu vou morrer. Ih. Ah, tem como a gente sobreviver. Eu sou o Hugs. Ah! Nossa, sobrevivi. Aí não posso cair, nossa, senão eu vou acabar caindo. Aí, tem que pular. Oh, Vince Pluto, volta sim! Eu queria ter tudo eu mim, ficasse pra sempre! Só pra me vingar! Uh, como é que sobrevivo? Item, deitado, O que eu vou comer? Oh! meu salto. Ai. Quase mata. Vá, um Joker. Sai. Ah. Ah. Eu acho que eu, eu acho que fazer a primeira vítima. Ah. Vocês vão se ver comigo. Cientista deve estar num vila por aí. Uh. Onde foi, pois? Isso é de lógica. Desiste. tá com fome? Sai! Fome danada! Glória a Deus! Fazer lajes aqui. Mas isso é muito inteligente. Caso. ist immer nur ein Doppelpunkt. Okay. Ja, da war. Nada, mano. はい。おい。あ、でも強いし。いや。 Minha cara pode mesmo. Olha aquele cientista. O que eu posso, posso fazer? Uh, uh, tem viu? Lá tem uma vila. Ótimo. O cientista deve estar tá lá. Eu tô quase morrendo. pegar. É, vocês viram aquele experimento que eu fiz? Ele tá vindo pra cá, vamos dar um oi pra ele. artigo. Golem? Paga! Mataram o golem. aqui. Não, de volta não sei é, desculpa. Ai. Ah. Tá foda, sabia? Primeiro, recebi uma notícia que eu tenho poder de... De me guivar as coisas. Vamos pagar por ter feito virar experimento. Esse madeira. Então, só... Ao tá Mini Hugs. Billy Hugs do cientista que foi morto. Atenção! E cara, ele acabou tão fogo. Então, não é só um diferente. Né? Não é só um diferente. Emergência, emergência, todo mundo precisa sair daí. Vocês precisam entender que o está atacando toda a cidade. Vocês precisam impedir isso. Mas ele é tão forte, tão forte, mas todo mundo só com por favor. Circutem!